Diolch yn fawr am y croeso. Mae'n dyfu fi fi ddim at ddan pawb. Mae'n dyfu ferch ddeg mis oed a sy'n fi'n siarad Cymraeg da hi. I fi'n siarad Llydaweg da hi. Mae dy fi ddwy famiaeth, dim ond un fam, sy'n scandal fanna. Ond fi'n awyddus i drosglwyddo yn fam, un o'n at i hi hefyd. Um, Mae'n sefyllfa yn y tŷ felly lle fi'n siarad Llydaweg na Sisial a'i mam yn siarad Cymraeg. Wel, o ryw fath i gyfeirio at Mr Peter Griffiths, Cymraeg gog yw e. Don fwy moyn achub fy fath na o Gymraeg hefyd. Ond mae hi'n mynd i fod yn mynd i'r ysgol Gymraeg. Mae yna gymdogaeth fwyafrifol Gymraeg dyn ni. Mae yna lyfrau Cymraeg, cerddoriaeth Gymraeg a thyledu Gymraeg yn y tŷ. Felly mae'n bwynt lle fi'n becso am ormes y Gymraeg a fy merch. Ond um, o weld sefyllfa'r Llydaweg, os ydy'r Gymraeg mewn crisis fel mae y gymdeithas yn gweud ar y foment, mae'n unfed awr ar ddeg ar y Llydaweg bellach. A sa'i moyn gweld y sefyllfa yna, symudon ni i Sir Gar fel bod ni'n cli byw mewn lle Cymreigedd a Chymraeg. A mae yna rai pobl yn cymryd y peth yn gadael a mae yna eisiau ni beidio gwneud hynny. Felly, wy'n eisiau cherio chi gyd i anelu am ormes y Gymraeg yn y sir yma dros y blynyddoedd ddod. Ac uh, sy'n sial neges fach i ti cyn dy fod ti'n cerdded nid rhaid i ddysgu cyngeneddi. Diolch yn fawr chi gyd.